Kolkas lapsukaiset. Tänään me puhutaan seksistä. Ja ei mistä tahansa seksistä, vaan eläinseksistä. Kyllä. Kuulitte aivan oikein. Mä kerron nyt 20 outoa faktaa eläinmaailman seksistä. Aloitetaan ihan kesyllä. Valan penis on keskimäärin noin kolme metriä pitkä. Allikaattoreilla on stondis koko elämänsä ajan. Nyt on näitä penisfaktoja. Vaikka tota gorillat on ihan helvetin isoja elukoita, niin silti niillä on semmonen 5-7 senttimetrin penis. Kun mehiläiset parittelee, niin uroksen penis räjähtää ja se kuolee sen jälkeen. Se on semmonen ultimaattinen uhraus. Sitten taas kun kirahvit parittelee, niin uros jo aikaa tuota naaraa kuin että näkee, että onko se hedelmällinen. Argentiinan lampujankat, niin niillä on 30 senttinen penis, jolla ne lassaa tuota naaraan. Melko kettuja. Jokaista myös varmaan kiinnostaa elefantit. Elefantin penis, niin se voi painaa 30 kiloa. Se on keskimäärin noin 2 metriä pitkä. Semmonen hauska fakta myös naaraselefanteista. Naaraselefanteilla, niin niilläkin on tuota semmonen tekopenis. Se on tosi pitkä tämmönen klitoriksen pätkä, jonka ne pitää ekaa sujauttaa takaisin pimppiin ja sen jälkeen vasta uros pystyy survasta. Urosvirtahevot, niin ne paskantaa ympäri laidunta ja sillä ne merkkaa niiden reviiriä ja sen jälkeen tuota, urokset ei uskalla tulla sinne alueelle, mutta naarailta taas se houkuttelee ihan eri tavalla, että ne tykkää paskan hajusta ja sitä ne seuraa. Mitä paskemaahiunen paska, niin <laughs> sitten sitä tuota, enemmän naarelta, tuota, naarelta tulee sitten luokse. Kyllä, kakkaleikkejä. Sian orgasmi, niin se kestää 30 minuuttia. Kyllä, 30 minuuttia. Leijonat pystyy paritella 50 kertaa päivässä. Sinivalaan kivekset painavat 55 kiloa keskimäärin, mutta Grönalinvalaan kivekset voivat painaa jopa 1000 kiloa. Siinä on melko kassit. Aavikkorotta parittelee kahden tunnin aikana 224 kertaa. Tavallinen marsu parittelee yhdessä päivässä noin 75 kertaa. Simpanssit ovat niin notkeita, että pystyvät autofellaatioon. Se, mikä autofellaatio on, jos et vielä tiedä, niin käy googlettamassa. <laughs> Simpanssit kuulevat myös hyödyntävät usein tätä taitoa. Myös norsut harrastavat autofellaatiota ja tekevät sen kärsellään. Myös delfiinit harrastavat itsetyydytystä. He tekevät sen normaalisti hieromalla penisteen, kiveen, jonkun toisen delfiinin selkään tai sitten seuraavalla tavalla. Nimestään huolimatta, miekkavalas ei ole valas vaan delfiini. Sinua on kusetettu. Okei, tämä nyt oli vähän tämmönen vaan, mutta <clears throat> meillä kerran tuota yhtenä tuota semmosena ryyppäjäisiltana tuli vaan tuota naurettua niin paljon näille kaikille faktoille, että oli pakko tuota ihan heittää tähän niinku videolle tämmönen systeemi. En tiedä, tuliko tuosta nyt vähän tekemällä tehty loppupeleissä, kun tuota heti aamulla kun heräsin, niin rupesin tuommoisen, tuommoisia faktoja vaan levittelemään, mutta tästä on hyvä jatkaa ja mulla päätellä, että kyllä tullut kaiken näköisiä videoideoita ja tota, mulla on nyt koko viikonloppu tässä aikaa. Tämä koko paikka täällä on meikän käytössä. Ehottakaa kommenteissa meikällekin jonkinlaista ehdotusta, että mitä minkä pitäisi tehdä, koska kai te ymmärrätte, jos minä olen yksin tämmöisessä paikassa täällä, niin minusta tulee ihan villi. Ja silloin minä tarvitsen jotakin ideoita, että mitä minä teen. Anyways, It's, it is what it is. <laughs> Palataan seuraavassa.